はい。みなこんにちは。ヘアメイクアップアーティストのイカレピンクです。どうも。今日はですね、なんと、あの、某有名海賊団の、某有名公開誌の方が、最近ね、某有名な CM に出てるということで、話題になってるんですけれども、それをね、某有名ヘアメイクアップアーティスト、カップゴリラ顔、みたいな人が、果たしてどこまで近づけるのかみたいなことをやってみようかと思います。 はい一応ね私はこう見えても職業が美容師そしてヘアメイクアップアーティスト兼その他もろもろやってますのでウィッグを本気で作るところから始めてみようかなと思います果たしてこの顔面が某有名公開師になれるのかはいもちろんあの禁断の魔術を使ってではウィッグ作りからスタートいたしましょうはいはいでは切っていきましょうこの中身は実はじゃーんヒデオです お願いしますそうウィッグを切るのにちょっと秀夫に先に某交換してみたいになってもらいましたでちょっとね彼女結構前髪短い気味だと思うんだよねなので前髪を綺麗に整えていきましょうそう某有名ヘアメイクアップアーティストの顔面がやや大きいのでちょっと長めに切ります今回の某公開誌の情報は公式ホームページの絵を見てますちょっとチェックしましょうよしよしあー悪くない公開誌いけるかなこれで大丈夫かな なんかね某公開賞は結構軽やかになってるのでちょっとレイヤー入れましょう多分この YouTube 見てると私が髪を切るとはと思ってないでしょうねみんなねみんななんか本当頭おかしいひめると思ってると思うけど実は髪切りますで隙ばさみで軽くしましょうほら、ナバカンできた。あ、君っぽい。あ、君っちゃった。 <laughs> で、 某開してねなんかこの辺にレイヤーがちょっと入ってたりするんですよねほんのりちょっとねあの辺はね美容目線でいくとちょっと謎なんだけれども顔周りにこれなんか短い毛がピョンって入ってたりするのでその辺もちょっと作っちゃいますこういうのこういうのなんかこういうのがあるんだよね髪髪じゃないわもっと前髪軽くても可愛い気がするほらぽいだいぶそれっぽくなってきたでちょっと某公開誌の割にはちょっとウェーブが少しだけ強いのでちょっとだけ伸ばしますオイルつけましょう OK ですでアイロンで伸ばすんだけど後ろがねこうちょっとこう U 字っぽく切ってあったのでちょっと顔周りにバッとレイヤー入りますこれ耳から前ぐらいの毛ですねここの毛を切ります海の髪型は結構エレガントな感じあんなアクティブな感じするけど多分海が行ってる美容室は結構コンサバ系の美容室だと思います南青山とかありそうなタイプのねでもちょっと前髪とか短く切るからちょっと普通じゃないよみたいなインスタグラムとかでモデルとかがバンバン来てるようなタイプじゃなくて隠れ家系の美容室 を短くしてあげればでちょっとウェーブを伸ばしますね毛先はそのままでいいのでこの辺だけ多分このウィッグ自体がもう戻らないと思うのでウェーブがそこだけ気をつけてやった方がいいと思います多分ね、ヒデオだとね、顔がちっちゃいからね、なんかこのウェーブでもそれっぽく見えるんだと思うんだけど比較対象がね、これだけ顔が長いとこの顔に対してのウェーブとこの顔に対してのウェーブだとこのウェーブがすごい細かくていっぱいのウェーブに見えちゃうのでちょっと顔面の様子によります 1個ってきたはいってなわけでこんな感じで交換しヘアできました完璧じゃあここからこれをかぶっていきましょう本当こんなことするために生まれてきたんだはいというわけで 楽になりました2019年やばい動画ランキング18位らいに入ってきそうなはいあとはスタイリングをしてねいこうかなと思いますちょっとワックスで前髪を束感とあとレイヤーをですねちょっと固めてこんな感じででウェーブの方は <laughs> なんかすごいなもうこれで真剣に言ってるのが頭おかしいウェーブはねちょっと結構しっかりブラッシングを仕上げて絡まってる感じでりか鮮やかな方がいいかなと思います今ここだけ動画で見てほんとやべえやつだけどな ただ私はね問題は、ね、体型がややね長州うんだよね体型がな体型がな果たしてこれであの某有名 CM の某有名モデルを超えることができるのかいってみましょうさあやってまいりました <laughs> すごいなこれアメリカのウェブオタクみたいな <laughs> はいではフォトショップまあ魔法の力でいつか超えていきましょう開きます えー、っともう水着がまず厳しい <laughs> どうしようこれというわけで一旦肌きれいにしようかな一旦肌きれいにしよう肌は二次元っぽくしたいのですごいやっぱ均一な肌を作りたいよね青でか <laughs> マジかこんな青でかかったっけやべえな 整えましたすんごい見てこのひげ面から肌だけが超綺麗になったアニメみたいになったアニメみたいに顎長っ顎長ってか髪が続きまして、まあ、肌が綺麗になったら早速ね形を変えましょうできないみツール、はい、まず顔面大事なのは1に顔面2に顔面3に顔面そして顎 ぱ二次元風アニメ顔にするにはねまず顎をきれいにしないと始まらないよねほら顎と止まっただけで超良くない顎で鼻がでかいね次顎がでかいけど鼻がでかいし鼻が低い本当になんでこうなったなんでこうなったまずね鼻を整えますいやマジね可愛い鼻はね山ほど見てるからね得意分野 でもほんと私の顔面がついてこないなパソコンが悲鳴上げてる容量が重いのか内容が重いのか <laughs> うわ鼻かわいいでもドーン鼻ドーン鼻と顎どうしたこれ <laughs> 続きましては目いきましょう目なってどんな目したっけなでも結構クリッとしてるよね目クリッとしてるよね 眉毛を優しくしましょうよこれまずねで目を大きくしますこのなんかへの字目への字目をまるまず丸くしよう丸くちょっと今回の写真微妙にピントが合ってないのはごめんなさいうまく撮れてなかったごめんなさい おおすんげえ悪魔の技術だなこれは本当にで腕がめちゃくちゃ格闘家みたいになってるんで腕を細くしましょう華奢な腕がいいよねはい腕が細くなりましたゴリラおおゴリラ <laughs> おゴリラ きまして水着の形がちょっとね微妙なのでちょっと直します何やめっちゃ爆乳だよね爆乳とまではいかなくてもいい感じにしてみようもはや体の向きが違うからね でもねウエストの細い感じとかはこんな感じじゃないのかな多分おそらくあつらいむちゃむちゃするというわけで肌を明るくしようかなちょっと いい感じ眉毛綺麗にした次あの子の眉毛ってどうなんだろう細いけどちょっとキリッとしてんだねにしまーす平行ねあーちょちょはいまつげ出しまーすはい さあ目明るくしますはいはいはい はい <laughs> もうしんどいマジで超疲れた本日は某有名海賊団の某有名航海士変身企画でしたけれども無事泉が超えられたんじゃないでしょうか加工に2時間以上かかったはいというわけで加工までがメイク誰かの名言加工までがメイクというわけで泉が超えたと思う方は高評価ボタンと誰もいないか <laughs> チャンネル登録よろしくお願いいたしますということでまたよかったらぜひ見に来てね See you next time! <gasps> ああ